Donc euh, je suis là et euh, de la Tunisie euh, et je communique au nom du réseau nord-africain pour la solidarité alimentaire qui a été créé en 2017 en Tunisie. Ensuite on a eu en 2018 notre assemblée générale à Agadir. les membres sont les, organisations membres sont de différents pays, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et de l'Algérie. notre Assemblée générale prévue euh, à Tunis en décembre, ce décembre, pour euh, de nouvelles adhésions du Liban, de la Palestine, du, Soudan et de la Mauritanie. Euh, nous avons mis en place un secrétariat et, avec des représentants de, tous les pays qui sont déjà adhérents en attendant d'entraîner l'adhésion de de la souveraineté. c'est un site euh, en trois langues, c'est d'abord euh, on a aussi des pages Facebook, Twitter et euh, une chaîne sur YouTube. Nous avons fait plusieurs études, une étude sur, la, sur la souveraineté alimentaire en Tunisie, une autre étude sur la souveraineté alimentaire au Maroc, une étude sur la situation des paysans par rapport au Covid, et euh, une étude sur euh, l'impact de l'aide euh, en Tunisie. nous avons également mis en place un magazine qui s'appelle aussi là. Nous avons sorti deux numéros, un premier numéro sur la situation des paysans par rapport au Covid et un deuxième sur l'accès à la terre qui, va est apparu, qui va bientôt apparaître, qui est apparu hier aujourd'hui. Nous avons aussi réalisé des films et des reportages dans différents pays où on a pour l'instant des adhésions, Tunisie, Maroc, euh, mais aussi sur la situation des paysans de façon générale et sur la souveraineté alimentaire en tant que concept pour essayer de vulgariser le concept qui est expliqué. on, suit aussi les mouvements sociaux et euh, on connaît euh, des informations par rapport aux mouvements sociaux des paysans et aussi ce qui se rapporte à l'écologie, etc. Nous avons fait plusieurs webinaires et euh, campagne euh, de solidarité, communiqué de solidarité, euh, de soutien aux mouvements sociaux, notamment l'Inde,